вот э, там мы прошли, вы там выбрал то, там выбрал то, то, то, то, ну, надо босс и все. А ты, ну, я сам, ну, сделай. А что я сделаю? Ну и все. А, а, а, а что я сделаю? А что я сделаю? А что я сделаю? А что я сделаю? Ну и все. делай. Вот, э, там э, выбрал живой, там выбрал то, выбрал то, то, то, то, э, вот и все. А ты, блядь, блядь, ну, э, сделай. А че сделай? Видите? А че, а че, а че, а че сделай? А че, а че, а че, а че сделай? А че, а че. 一曲，二曲。